біз қарасу районының Савай айыл үкіметінен ынтымақ деген жерден келдік Біз айыл чақанның айыл 350 үш жүз элүү төрт жүз жетпеген түтін ел жашайбыз биздики дагы приграничный өзбекстан менен чектешкен жерибиз өткөндө ютубтан басып көрсөң арам көрөң деп ошол жерде эме кылган ошого силердин эмеңерди көрүп жаман иш болгонун көрүп биздин айылдагы баардык эл журт чогуу отура албай көрпө төшөк эле оны кечегидей жөнөттүк эле жаққа келгендір анан баягы одан тышкарыда эме кылбай азык түлүк алып келебиз деген деп азамат тыйын топтоду эле карасак азык түлүк жетиш болуп калгандыр эми бирдеке жарап калсын кичине болсо эми пул баары бир пул керек деп азамат пул алганча келдик эле ошого мына мынабу ушу сиз ушу кудай кааласа кичине жериңизди жаратасыз медербек сен баш көз болуп жардам берип ошол жерге мына жүз миң сом акча молодец молодец рахмат алла разы болсун сиздерден енді ойлап мындай болады деп атыңыз кім әже айша оразова айша эже ушул үйдү кенже балаңыз келгениңиздерге үч төрт жыл болсо ушул үйдү кургансыздар эми өстүп эме кылып жашап жазсаңыздар эле ушундай болуп кетти кыргыз эли кайдыгер карабай атат кудай кааласа сиздерге жардам беребиз деп атат жазсаңыздар эме кылабыз деп атат қатты өрт болғаннан емелер дағы еріп кетті да банкаларыңыздар еріп кетті мынау ошо бишкектен таластан нарыннан россиянын ар бир областынан жыйылган акчаларыбыз жерде көпшілік бөлігіні ошо ихлас эмеси анан таластын койчулары фермерлері ушинтип жиналып берген ақшалар. Бізге бір дуа қылып қойын, сол берген садақаларына, ихсандарына алла еселеп-еселеп кайтарып берсин мына ошо бергендердин атыга атың өзің жөнді айтып кет а Мен атым шакиров Сағын. менің апелем жерде жашаймыз азырғы жылда атам москвада кеше ушу болуп кеткен окуяга байланыштуу мектеп çalışыптыр ошол азыр энемдер ушу коңшу айылда бирөө үйүндө турат рахмат шетте жашап биздин чек араны эме кылып бергениңер үчүн елдің элдин акчасы элдер топтоп берген жыйырма миң аз да болсо алып тугула анан болсо кудо кааласа дагы эме кылып беребиз элдин жардамына эме кылып беребиз анан элдерге бир эме кылып кой рахмат айтып кой менин атым шакиров нурмат кашилбаевич кулундалы өкмөтүнүн ушул садайылында жашайм мына кечээнки чек ара жаңжалы боюнча биздин үйлөрдү бүт танап тонуп өрттөшүп кетишиптир кошуналар мына аркабызда эле там аркабыздын асты көчө бар көчөнүн асты тажикстан атуулдары жашашат бізді бұйрық болды жаныңарды малыңарды алып қашқыла дегеннен біз өзіміздің жанымызды алсырап өле қашып кетіп қайра келгіле дегенде келсек үйіміз ушундай положенияларда турат ушул мына сізге россиядан қырғызстаннан жақсы спонсор абаларыбыз жардам беріп атат мына аз да болса жыйырма миңди алып ушул үйүңүздү алыңыз кудай қаласа границалар дагы чечилет Рахмат, берген қайырыңыздар қабыл болсын. Мына өз колум менен мен сіздердің қайрыңыздарды қабыл алдым Қандар, мына өзіңізді көріп тұрғандай үшін егесі мен жашым 65 беште эме құда қаласа бұл жерден жашайсыздар да елдердің немеселе эле ол болуп атат да жашайт анан үйгө құда қаласа шетте жашасаңыздар бұл учу да эми 100 үй бүлө эки жүз үй бүлө колунан келишинче элдер жардам берип атат биз энди бийликке кол пут болуп берип атабыз да мындайча айткандачы құда қаласа эмелер түсіп атат қырғыз эли бай эл сиздер ушул жерде чек арада жашап бергениңиздер үчүн катта рахмат мынерде жыйырма миңден акча бар экен азыр жүз сексен миң акчаны ушу садака берип кетейик деп чечтик ар бир үй бүлөгө бирдей тийсин депчи ар бири муктаж байы дагы муктаж кембегалы дагы муктаж да бирдей муктаж мындай акча бергендер биз колубуздан келгенче келип көрүп берип атабыз биягы уже тажикстан көрсөңүздөрчү үйлерді көрсөңүздөр бул жерге любой адамдын жүрөгү таш адамдар дагы ыйлагысы келип кетет ушинтип бизди малдарыбыз тонуп эме кылып кетсе дагы баардыгы жардам берип турушат колдон келишинче баарыңыздарга шүгүр баарыңыздарга рахмат айылда иштеп үйдү кыйынчылык менен тургуздук эле эми ушинтип бүтүргөнүбүздөн кийин үй күйүп кетти ошол эмелектер баары калбай мынаны кыргыз эли ар жактан ушула бийиптерди мен аманатымды жеткизип атам ооба резелер туура мына бул ушул балага келип дагы жардам берсеңиздер болот дагы келип жардам беребиз үйүнүн состояниясы өзүнүн эмесиге караганда вообще ушул жака көңүл бурсак жакшы болот ушул эл көчпөй жашайбыз үй салып берсеңер деп атат да почти баары эле ушул жакты карасак болот жоктоп келгени үчүн кыргыз элиме рахмат бізді қолдап жатқаны үшін шулардың барлығы есен аман іштеп жүре берсін баштары аман болсын денсаулықтары шын болсын мындан да жақсы іштеп дайыма іштері жүре берсін Amin. Ben Murzaeva Nazgül. 0505 telefon numarim 45 45 60. 505 0505 45 45 60. мына берген ақшаларыңыздарды аманаттарға жеткізіп атабыз мына бул жерде жыйырма миң эже кейін дагы эме кыла берсе келип алып келип бере беребиз кудай кааласа биз көп эле болуп берип атабыз рахмат алла ыраазы болсун бул эже максат айылынын тургуну бунун үйдө бүт нерсесин тоноп кетиптир анан анын үстүгө аз келгенсип баласы он беш жашта биринчи группадагы инвалид экен анан мынауну сизге эме катары балаңыз дуа қылып қойың құда қаласа сіздерге дағы келіп жардам береміз бетте бөліш емес бұл балаңыз үшін балаңызға керекті жұмсайсыздар да мал хал жоқ лечение мал албасаңыздар керек бұл леченияға емеге құда қаласа өзім дағы келіп кетемін сізге рахмат мына көріп келдік елдің аманаты барыға жеткізіп жатыр сіз қош бойлы екенсіз өзіңізді қаратып шетте дені сақ балдарды төрөйме қылыңыздар рахмат алла тағала құда қаласа сіздерге бұл жақсы күндерді көрсетеді бұл елдің жүз сомнан жүз рубльден сонан екі жүз мыңға шейін жинаған ақшасын елдерге мынтип бөліп беріп атабыз да рахмат сіздерге алла разы болсын ішіңіздерге игілік көп абаларыбыз эжелерибиз карындаштарыбыз берип атат ар биринин атына аташкай менен кылбайбыз мына жыйырма миң сомдон ар бириге берип кетип атабыз сіз жақсы дуа ә. қылып қойыңыздар сіздерге рахмат шынында еме қылып бергеніңізге құрметті қырғыз елі ә, баткен елі сіздерменен мына шу шекараны қарап ә, артыбызда алты миллион қырғыз бар деп біз дем менен жашап атабыз біз мұны кішіне кішінеден алдыра берсек үйлерімізді талқылап аяққа қаша берсек қырғыз ешқашан ешкімге жалтанбаған халық ушунча мына құдай бұйырса біз аларга бір тыйыншалық зиян келтіргеніміз жоқ мына көшесі көшедей суы судай мына жолы жолдой биз алар үчүн эч качан зыян келтирген жерибиз жок бирок ушул кыянаттыкты алар кылганга мен аллага тапшырдым алла баары бир эртерээк кечтир алардын жазасын берет деп ойлойм мен озанбаева назгүл болом катта уулумга подарка кылып берген беш жылам жашарыды азыр төрттө баласы менен ушундай болуп калды өзү каякта өзү россияда беш жылдан бир үйдө эди депортада эки ой эмди болгон россияга кеткен Ece sağırqılaslar, Xuda xalasa. Allahdan degan Qirg'izistonda ellerden jardam qilyapti. Bu yerda har qanday so'zlar chiqib ketyapti. Biz ulut tulib bo'lganimiz ham yo'q-da. Shunday primoy jardam qilib ketyapti. Biz elдің ортасында көпірелі болып тұрады құда қаласа бұл басталышы мына аманатты алыңыздар құда қаласа дағы жардан береріз аллах іші бұл сіздер дуа қылып тұрыңыздар болды еселентіп берсін алланың бұйрығы аллахтың іші бұйрығы рахмат bu lüda gülü kızımdır şey olacak mı lan lüda? Bunu o Namazına kızım çıkartan adam. Baba. Yan septi bereyece diye de nasip yaptım. Kesin o doğadan ver çizilgen de gülü. Kızım turşular geldi şu an sevini veren de. Bu lüda bir özüm hayalimden sevi töşek var ile ciyilip cavan kitaplarını. Otel ocağın bir arka manakşiyle su serptik. Havalı bakkanlık küçük жетпейді. Ben Maksat Aylı'nın turgunu Kurbanov мен Ben 13 yıldan бері şu Maksat Aylı'da gelip tirikchilik qilib mana xudo xohlasa o'g'lu qizli bo'lib mana o'g'lim rossiyada ishlab imorat solib to'rt yil deganda дегенде ichiga азыр жыл daha қалған қатқаны бүтіреміз деп әрекет қылып жатады деді мына шындай істер болды бір қызымды сүйіп алды қызым тұрмысқа шығарған едім наргүл айлыға ошол да күйіп да сеу күйіп шул акыбал енді көріп турасыздар сабыр қыласыздар кыргыз эли бар кудай кааласа сиздерге жардам берет аманатыңыздарды жеткизип атабыз аз болса дагы көптөй кабыл алып коесуздар рахмат сиздерге рахмат қырғыз елі мына мақсатта ушу граница екен Şu caşayımız kulak alsa bu yürüyordu bana cardamızlar bile kurağız. Kulak alsa bana daha toylarak yerinize kulak alsa. Rahmat. nasıl tam arkamda. Hazır. Ya biz uğraşmalı sette olduk da. Evet yapıldı. İlginç bir işte yapalım. Ya ne yeter. Bu şehirde canlı yülön gönlüm ben. 2 yıl 3 yıl oldu yülön gönlüm. Bir kızım var. Bir yarım yaşarlık. жерде аялымның көзі аякта ата энем бар бир уулмун өзүм төрт кызбыз семьяны өзүм эме кылып турчу элем москвага барып москвага жети жыл иштедим ушул үйлөрдү курам деп жети жыл иштеп мына эки айга келдим эле мен келсем ушу иштер болуп кетти эчтекеси калбады үйдө бүт болуп жети жыл иштеген акчам баары ушуга кетти эле ата энем өзүм карайм москвага жети жыл болду иштеп барып кайтып келгениме жети жылдан бери ушул үйлөрдү курганмын Şu iştekesi kalmadı bana. Telefonum 709 minen 58 92 21. 58 92 17 tekin. 58 o uyudun esilip cazvan koyulmuş yerge. şehirde Oşu Biz amanatlarda атабыз мынакей. Рахмат чоң. Кудай кааласа бул учу, Кудай кааласа мындан bundan daha cansız келет. Сиздер Sizler şehirde karmak жашай бериңиздер алла нәсіп қылса біз жақсылықтарда жолығайық рахмат сіздерге рахмат қызжен бес баласы бар екен алты баласы бар екен почта батырен екен бішкекте батырен болады эле ушу үй жайы жок экен мына мынаны жакшылыктарыңыздарга иштетип коюңуздар кыргыз элинин атынан ар жерден жыйнаганыбыз алты бала дуа кылып коюңуздар булам дворник сворник ушинтип иштеген элдердин акчасы булар ham пешенетери менен тапкан акчалар да жакшылыктарга иштетип коюңуздар а рахмат сиздерге дагы Men Mirzaliyeva Dilshoda 92-yil şu Shu 3 balam benim жашаймын. Nomerim 0703 menin 51 32 94. Күйөөм Россияда, силерге дагым чоң рахмат. Buna bu Kırgızistan'ın elinin atından sizlerge jardan bul başelle Xudo xolasa yaşasangızlar балдарыңыздан жақсы күнүн көрүңүздөр эчтекеси калбаптыр рахмат чоң рахмат алар бул россияда 500 рубльден түшкөн 100 рубльден түшкөн пулдар бар таластын эмелеринен келген таксист болуп иштеп жүргөн жолду шыпыргандардын акчасы буларчы куда кааласа ошо адамдар сиздерге керек болсо виям салып беребиз деп атат куда кааласа насып кылсачы анан баарыңыздарга бирдей жеткизейик дегенден жыйырма миңден кылып эме кылып алдык ченеп алдык да ошентип берсек элдер бири бириге атаандашпайт экен напс жаман го мага мынча берди мынча берди деп анан кээ бир адамдарга видеоңуздар текшериле көрөт да шуну үйіңіздерді анан сого карап өзү берем деп ыктыярлуулар өзүңүздөргө мага салса мен сиздердин өзүңүздөргө алып келип бере берем муну эми ошо жалаң жакшылыктарга ушу өзүңүздөрдүн тиричилигиңиздерге иштетиңиздер бул халал акча тери менен Деген жақта жүрген адамдардың ақшасы да. Телефон номерің 509 93 84 45 номерден. Азат, тақтыр. Мен Аманова Қасагүл. Ана сөйлейді жасайым. Мақсат айында. 64-ші жылы болам. 20 жылдан бері шул жерде жасайым. Мақсат айында. Телефон номеріңізді айтып. 79 менен 76 13 71. мынау кыргыз элинен сол жактан жыйнаган акчалар zina жыйнап Biri бири сексен biri бири токсон biri бири жүз элүү миң Bir de бирдей бөлүп берип атат бири беш жүз рубль миң сом берген amanatını sizge cetkizdik. İnşallah Kuda kalasa reyetke çat güyüler turguzup Kuda kalasa yaşayızlar. Allah razı olsun. Sizlerge rahmet şunday cezde yaşa bergenimizde. Devam eder bek Allah razı olsun. Şuntuk peşkom basıp haylan otağız. мақсат әлін да ушундай бир кыйналып жашаган бир үй бүлө бар экен өздөрү инвалид экен ушундай үй бар экен iki konulat hastımla beton dikem. Assalomu alaykum o'zingiz jonida aytaversin. Men Bosor Baxtbek Adijaparovich. Mening 5 bolam bor. O'zim 2-topdagi muayibman. Kelinchagim 3-topdagi muayib. Shu yerda turasizlar sana 5 5 bolangiz bor, bordingizlar. мына урматтуу жамаат ушудагы өтө муктаж үй бүлөлөргө бар нерсесини дагы ушунун дагы бар нерсесини алып кеткен мал алиничи өзү колу жука экен ушуга берген жанакы витир садака дегениңизден түздөн түз өтөт бул дагычы мына бир аз болсо дагы жардам ага бетте бир он сегиз миңдей акча бар құда қаласа сіздерге дағы қырғыз елі жардам береді мынау үйіңіздер дворец болып келсін мына балдарыңыздардың жақсы күндерін көріңіздер дуа қылып қойыңыздар ошо қырғыз еліне жардам кылгандарға ушул жардам берип жаткан бир туугандардын жалпысыга өмүрлөрү узун иштериге ыраж берсин алла ыраазы болсун максат айылда турабыз бұл эже жоқ екен азыр дагы кумковнукка кеткен бир жак кеткен төрт кызы бар экен бул экинчи кыз экен света акабыз көзү өтүп кеткен экен ушуларга берейик деп чечтик өтө муктаж үй бүлөлөргө кирет мынерде сиздердин аманатыңыздарды жеткиздик апаңа берип кой а муну жакшылыктарга иштетип дагы да көңүлүңөргө катык тийбесин кудай кааласа да бул үй бүлөдө эркек адам жок булардын атасы өтүп кеткен төрт кыз менен Gece şu tört kızdırten bağlı çomoyda da tutsun maksatta döğüm cerekende müdahale etkende. Da çölleri akçerde kara etkende. Şuga yemek mi koyumuzda. Dağı mobilleriniz olsa ayıp koyular. 0 жети нөл эки жыйырма эки жыйырма жети жетимиш төрт видеолор nice tuhan. Rüyalar bazılarında. Bunu karasanız ha Burak'tan. Bayca aytkanda sıç dağım este. Sularda jardan desenizler yekidini yokum böyüstü. Bu yerlerge jetiş gerek siz videoga bunu zak bas koyuyorsunuz da. Çok tatlı. Tamam. мынау двухэтажный болған екен үстінде чөп болған екен ооба шөп болған Чөп эчтеке калып мына двухэтажный болгону көрүнүп турат ушул ит байлоо ушундай калган экен буга тийбептир <laughs> итке тийбептир ит тирүү калып мен бул жакта балдарым менен жашап турамын садаге балдарыбыз кире албай калган кыргыз паспорт алар ошондуктан бул бул жака үй салып чоң баламды буяка бөлгөн элек беш жыл болду эле чыгарганыбызга ошо ушундай акыбалга калдык төрт уюбузду уурдап кетиптир сиздерге рахмат ушинтип караштырганыңыздарга кыргыз элим бар экен мына ушундай кылып жоктоп келгениңиздер үчүн чоң рахмат алла ыраазы болсун жетимишке кирген кайнем бар чоң энелери бар дуа кылат кудай кааласа дуа кылып коюңуздар орозобуз бұл елдің аманаты құда қаласа мұнан көп жардамдарды береді қырғыз елі бай ел жигиттерчи бұл эмелердики мигрант аке абалардыкы ушундай иштери камчынан көл жаралап дегендей ошентип жыйылып берип атат дуа кылып коюңуздар а